Ciao ragazzi, oggi cuciniamo il curry, yuppidoo! Prendiamo una carota, delle patate e anche la cipolla. Namidaga de ciao. Le esco, namidaga de ciao in giapponese vorrebbe dire me a piagne. Questi non sono video di cucina giapponese, come imparare la cucina giapponese, ma è come eh, sopravvivere con kumiko. tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di cucina Finalmente è tornata questa rubrica che mi avete richiesto Oggi cucinerò per voi, anzi la nostra balletta Cucinerà per voi la nostra gnocca di bambù Hashtag gnocca di bambù con l'accento sulla U, Un buonissimo curry Quindi oggi veramente vi faremo vedere come fare un curry che è Don Donna curry, scusa Buono, un buonissimo curry Lei ha detto un curry normale No siamo il cane buono. Quindi mettiamocela tutta, yuhu! Oggi, cucino, e io caolino. Vabbè, iniziamo comunque col primo, adesso iniziamo col curry allora. Si parte, allora apriamo il frigo. Prima cosa prendiamo la... Corenante io, Italia, così, Minji. Carota. Carota prendiamo una carota, delle patate e anche la cipolla. Abbiamo il curry, yay! Ecco qui la nostra Kumiko all'opera. Guardate che bell'angolazione che prendo. Madonna, guardate come sono diventato un cameraman provetto. Allora, allora l'ultima volta siccome mi ha tagliato, questa volta vediamo di fare attenzione. Ragazzi, ormai è Masterchef, oggi cucina di alto livello. Qua ragazzi che la nostra Kumiko pulisce le patate. Una volta lavate le patate, bisogna tagliare le patate. <laughs> ha detto che l'acqua è Hageshi, che vorrebbe dire è molto potente il flusso dell'acqua in questa casa. In effetti è proprio vero. ninjin Kiru no Gaski? Mangiamo le... Gli ho chiesto se le piace tagliare le, le carote ha detto cazzo dici Mangiamo un pezzo di carota Non so perché prima non, non andava niente in focus Però finalmente sono riuscito a fare andare a fuoco Kumiko Nani steru? Sta, sta togliendo la, la buccia なんだよこいつ全然切れないじゃないか Se continua a lamentarti, non è che il curry si fa da solo, bambina mia. Per gli amanti di Kumiko, facciamo vedere la maglia. It looks good. It looks great on you. Che ne dite? Scrivetemi nei commenti se secondo me questa maglia, dall'inglese improponibile, le sta bene. La cipolla! 그래 onion onion cipolla cipolla namida가 decciao le namida가 decciao in giapponese vorrebbe dire me metto a piangere. ok bene adesso abbiamo tutto l'indispensabile per il nostro curry e adesso ci spostiamo nella pentola abbiamo l'olio extravergine bosco ci aggiungiamo anche un po' di pollo visto che ne abbiamo preso in quantità industriale abbiamo il pollo qui comico che taglia il pollo なんかね、切るだけでもわかるね。料理あんまり得意ではありません。ムカつくな、お前ら。Gli ho detto che che basta, basta vedere come taglia il pollo per capire che proprio Kumiko non sa cucinare Questi non sono video di cucina giapponese, come imparare la cucina giapponese Ma è come eh, sopravvivere con Kumiko Ho capito <laughs> Guarda che hai in mano il coltello, quindi in effetti potrei smetterla di dire queste cose Teniamoci a una distanza di sicurezza Ciao, anzenna, chiorio rimasto allora l'ho lasciata sola due minuti l'ho lasciata sola due minuti comico sta già facendo scoppiare casa mettete tutto in pentola signore e signori guardate qua che lavoro di squadra aggiungiamo l'acqua ah, a posto così e adesso li mettiamo a cuocere e chiudiamo qui per il nostro curry bene ragazzi abbiamo lasciato qua a, a vaporare a fare sotto a cuocere al vapore un po' e adesso aggiungiamo un po' di questi pezzi di curry mettiamo uno e due pezzi li mettiamo tutti non sappiamo le proporzioni ma facciamo a occhio verrà uno schifo già me lo immagino e adesso bisogna un po' mescolare con cura Kumiko ha detto che non, non ha mai cucinato molto il curry quindi non è bravissima io praticamente le ho detto che anche se non ci diceva che era una delle prime volte che faceva il curry lo, lo capivamo che era la prima volta che lo faceva lei fa ma non è proprio la primissima volta io le dico sì eh, vabbè però faceva più bella figura se diceva che fosse stata la prima volta vabbè lasciamo il curry qui un po' a um, amalgamarsi e poi ci vediamo più tardi a proposito trovate sia Kumiko che Sebastiano su Instagram io ho tra l'altro due canali quindi andateci a cercare io ho quello in inglese che è chiocciola Sebastiano Serafini quello in italiano che è chiocciola Sebastiano Serafini underbar la barra sotto Giappone e il suo Kumiko no Instagram Nani e lei la trovate sotto Arai Kumiko quindi andateci a seguire su tutti questi tre social se già non lo fate vabbè e qui lasciamo a prepararsi il curry bene abbiamo spiegato spento il fuoco adesso che è passato 15 minuti e adesso penso che è quasi pronto Per il riso uso questo come l'ha portato un mio amico Dovrebbe essere un riso super healthy Quindi lo metto nel microonde, lo scaldo e lo mangiamo insieme al curry Pronti? Via! Wow, ecco il riso E finalmente è pronto il nostro curry Taradadan! Guardate che aspetto magnifico Assaggiamo il curry Buon appetito! Buon appetito, buon appetito. <laughs> Buon appetito, anche a te. Giù mamma ninja, tapete mio. Poi, poi, poi Mm?